¿Sabías que la forma de los ukeleles no siempre es simétrica? Algunos ukeleles tienen una especie de curva para facilitar el acceso a los trastes más cercanos a la boca, es decir, para poder llegar hasta las notas más agudas. Este corte se va a ubicar de un lado o del otro dependiendo de si el ukelele es para diestros o zurdos.